ta agarsiisu kasaaraan makana gali'anii borga nama keessaa fuudhee biyya yeroo buusu maaltu natti dhaga'ama ishee kana kanaan maddee yoo waggaa dhibba bulee waamman biyya galu. Yaa akkiin riyaadiin kootu timireenuu kun riyaadiin dhagaye. Timireen jiddaa kanatti amata kudha shan teettee kun ol dhuftee riyaaditti ilaalama. Dhiira riyaadi kan makiina qabu kan mana qabu fataa jettee moo ifattee cisaa jirti miti. Atamma timiree gad jirta yaa'ani kee timiree abbaatti namni beekami. Alas nan sukkaafis. sin Diohin barbaadeef mana abbaa manaa jennaan abbaan manaa kiyya narraa qabamee jennaan immoo aggeeffadhu abbaan ishii isaa kan fudhatu sida. Riyaa diigaa abbaa warraa keetuu qabamu takka yaaduun akkasitti hin dhagamu. Numaa yaaddu maaf hin riyaadima koottoote riyaadima koottoote riyaa jechuun biyya fiqirii biyya jaalalaa biyya hammataa jechuun amma fakkeenya akka bilchiginaa hammataa namni kamuu wal hammatee biyya kanatti ni jiraata wal kabajaa wal jaalataa si galee. ما إني جدا مچون نامتا بري إني جدا مچون نامتا مسكينة لا أسيم با أشيم با هو جي شركة هو جدا متي أي جميع تمرة تمرة جدا نامتا ميك تتة كعوجا تكهيرو ما تدريات لفته هيرو تمي أتيسير نسين ورد أوان برا تاني زي ننجي نكرابي Meelaali miskiina kiyya abbaan mana kiyya qabame meeshaa maal fakkaatu aslii aslii bitee sila makkoyyeef biyya kanaa barbaachisaa dhee aslii makkoyyeef bitee gaafa inni galu bilaasha kalaas oma tokko ittiin fayyadamne wayi biyyatti erga akkas goote. Mhm. Abbaan mana kiyya yeroo qabame meeshaa mana keessa jiru kasaaraa bassa. Abbaan bangaalii sana. lafan <laughs> Waaqasuma billaahi baangaarii fakkaata dhugaa rabbii amma fakkeenya nama an Oromoo takkaa Oromoo dha amanee hin beeku garuu Oromoodha amanannu sun. Abdii darraa dhiisi ga nafxanyaan bifan qabdu nafxanyaadha gurbaan warra xaayyeeti keessattuu Oromoo miti gurbaan. Yaa yaa yaa warra xaayyeeti. Warra xaayyeeti garuu walloo kam isee himata afaan Oromoo hin beeku dhugaa dubbachuu. Malkii kanan bareedu malee abdii dhugaa bakka lafa qotuu beeka kiyya lafa qotuu beekee. مسكينة ركودة والله خلاص هتديسي أما أما ديسي يا تنجد أما أجولي ورموك أشتي كانت جرا أتم مريادين كوتو أنا تسرقي سيقولة أنا سيقولة أنا ما نمد تفوضلا نمد تفوضلا maaf bangaalii jedhanii innoo mataan isaa hoqi cichaadha bangaaliin bari mataan isaa luucaadha beeki innillee mataa luucaa miti luucaadha na fakkaate Lawwallaa iluu caamtee barbaadde surraasii agarsiisaan suura isaan balleessine gabbaa manaatii miti waggaa lama na wajjin ture miti haa fokkatu isaa bareedus ani waan gootee dhibus. Isaan jaalattamaa isaan jaalattaa isaan jaalalliiraas qabaa nama sani jaalattaa gaafa sadda balamtu hawwii waa takka hin beektu fayyaaletti miskiina akka biyyaan dhufte jedhanii qecaan dhageen. Ji'a tokkoof waggaa tokkoof baatii kudhan mana calabaa ture dhufee harkuma isaa gadi. Jawaalli kiyyees dhugaa dubbachuuf kaashaaf ishee gurraattii kana beektaa ishee amma ammayyee. Afaan Oromoo beekaa? Hin beeku anatu xiqqoo xiqqoo caccabsa malee afaan Amaariffaa. Yaani inni afaan inni afaan beeku? Maal nagaan qabamee galee bar. Yaani Tigiraa hin deemne amma akka galagaa Tigiraa Tigiraa hin deemne lola hin deemne. Wayii dhukaasus halkaniyyuu giddii dhukaasa yookaan guyyaa dhukaasu miti maaf irraa dhiisi keessa. <laughs> Idmiin kutee jira. Sanaa yeroo isa biyya kan fuula culculuquluqse malee. La jiru kalas kun irbata xiyyiiti xiyyiiti wanta haa ta'udha. Irbata xiyyiiti Tigraay haa ta'u dhiise kun. Jaspaan dhalaa Oromoo gammachisuu hin dandeenye. Eesh faayidaa? haa du'u kun kalas dhiise. osoo sin bareedde yeroo sana sila osoo sin bareera ta'e akkanatti qofaa kiyya hawaan intala intala oromoo akkanatti qofaa teessu amma nama hin gaddisiisu maameegaa takka bira jireenya kun qaxxameen beeku waan ikkisi awwal marraa. Dhagaye amma hawwi amma amma dhagaye waan gootu ammas yeroo nagaa qabdu amma maayii kana fa'aa sitti tolee jiraa furdattee jirtaallee waan duraa caalaa maal akka ta'e hin beeku furdattee jirtaallee ammas amanti Cuncaaf as jira. Shubbi qosi agarsiisa. Eh, eh, eh. Manna jirtu baay'ee sii ta'ee jira. Ammas madaamii takka bira amata hedduu jirti sana si galee. Sii manni sii ta'ee jira. Amma dabalte yoo si galee. Shabaabummaa si jirti. Ammas kunoo kakkaafataa jirta. Yaadallee fiqirii illee deebisuu jirta. Jaalala si qaqqabee jira. Afaan qabatee bilisummaan qofa ta'ee jira sukkaara kiyya irratti kaasi sitti miira nama ilaalaa amma amma yeroo kana siirees taatee jirta gama siyaasaa irraallee siirees taatee jirta waa amma yaadni reefuu sii galuu jira jechuudha xiqqoo amma yaadni waa maraafu xiqqoo sii galaa jira jechuudha si galee. Kunoo kana jira kana kan obsa beektaa abbaa manaa kooti obboleettii kooti haadha kooti ishee kanatti obsa. Si ani kan maaluma namaa goote an esh faayidaa miin maaluma namaa goote. Ashaangullitii immoo namni yeroo haadha munaasaba munaasaba laammatee rafu akkami harka nama guutaa miti bakka sanuma turgumii biraan qabu. Adima kaddaa turte Makaddaa ammattee raftee hin beektu argita. Turkisaa adii makaddaa ammattee raftee beektu maa nama kanaa warri riyaad jirtan biyya bilisoome jirtan nuuni jiddaa gooftaa koo gabbahuu hin dandeenyu harkaan miilli keenya akka hidhametti mana keessa taa'aa oolla. Waaleykum salaam warahmatullah. Ani barnaa ajaa'ibaa jechuun shamarri gariin ani agartee dhiira osoo namnummaan osoo dhiirummaan tokko ka agartee chestii nagaa qabuyyuu sin ammatee rafe aboo barkiyyaan an kun ammateetummaan nama rafamaa fi akkanumatti rafaa kan guutuu rafaatummaan bulaa jettan. Yookaan immoo ashaangulliitii reefa yoo ammattanii bultan gaafa dhiirri tokko sin bira bule. kun harkaan guutuu rafaa tummaan bula jettan qoo yaa'anii amalli keessan kun maal akkam akkami qaayidaan keessan kun maal ishee waan tokkummaa ifa namaan kun inni ulaagaa mataasaa qaba ashaanguliitiin kun hin dubbatu maalin jedhu maalin jedhu basa ammattee marafuuf sitti tola inni ergii ulaagaa shamara tokkoo nangoo ta'edhee maatii ishee irraa fudhate wajjin ciisummaa barbaachise akka isheen barbaadutti haammatee ol qabee gadi qabee boraatii ta'ee fi raffisuudha kun dirqama isaati. طيب انه اغرت يعني اما اما اما ديت مره فوق فبرباتا خجل وريتن سنو ما جتو يعني ammatee umarra fajachuun eekaa dhugaa qabdii machuu dandeessi. Yoo inni ammatee rafee waa halkan guutuu rafaatumaan bulee hoomaa jettanii kumatta. Akka inni rafne immoo gochuu qabdi kaasheen buuskiidhaan yookiin kaballaatti kennuulee shinni kan inni rafu ishee bira raffisee ka'eera inshaallah yaa'anii. Wayyoon walumaa galatti walumaa galatti amalli keessan guutuun isaa nama dhiba jechuudha nama hin galu. Isinii wajji jiraachuun agartee akkuma dafxaatti nasiiba hoo jiraatan malee wayi amalli keessan abboo waan akkana kan amma shamarri gariin amma fakkiin shamarri habashaa waan isii barbaachisu tokko hin himattu dhiira jaraatti ni himattu shamarri tenna hin himattu adaba jedhan kana balleessa hin himatan ofiimmoo hin fedhan ofiimmoo hin himatan. aadaa jiraati galama shamarri abashaa kuni manaas maariitti dhufu bakka hundatti dhufu bakkatti dhufan hin seera qaba gadaa qaba oromoon safuu qaba kanaafuu himachuu sodaatti amma waan sirraa barbaadu tokko ati yoon sitti himachuu hin ati immoo dhiiraa taatee dubartii ulaagaa isheef barbaachisu akkamitti dhalaan abashaa fi dhalaan oromoo garaagarummaan isaanii akkaataa guddisa isaaniitti galee Haadha ilaalii intallattuu dhiiga Oromoo yeroo mammaa kusii galee akka haati itti guddattetti intalli isheellee guddatti. Amma jara kana yoo ilaalte jarmaan zariin isaanii bakka dhufanii hin beekani gosaan qaban kusii galee. Habashaa maaliin maaliin nu caalte maaliin nu caalte maaliin isin caalte shamarri Habashaa? Kan isaan ittin nu caalan safuu hin beekan nuti walirraa ilaalaa guddate beektaa Oromoon keenya obboleessa akkatti guddate obboleettiin immaayyeen haati akkatti qoonxooxee guddiste ilaalaa guddatu walirraa barachaa deemu. Isheen kun manas maariitti haati akkana boodii uffattee sirbaa tokko hammataa tokko wajjin haraqee dhugaa yoo guddatte haadha laalaa guddatti. wantiif kun sana taate intalli dhalaa Habashaa galee iddoo kanatti waladda waladdummaa qaba. Itti himne nu shamara teenyaan laali maal jenneen. waan jaarsi kee gaafa gabbahee alatti argu mana keessatti arguu qaba ati immoo ofiin